cuando paga, cuando el vaina, el juego, tú le das ahí abajo Si vuelve y le da otra, vuelve y le da y arranca. Cuando tú ves eso caminando, tú lo vas a ver. Ahí, si tú quieres acercarlo, lo subes eso para arriba, sin toparle ningún otro botón. Al paso, tiene que moverlo al pasito. con ninguno Thank you. Hasta susudo. Por hoy. Para allá tres pelotas. pa. ¿Dónde a maricón. No, no, no bate con él. Yo no bate con él, coño. Yo, yo busco problemas. ¿Qué problema vas a buscar? La, discusión. Va yo voy a No estaba yo cobillo, estaba ahí, planchado ahí en una silla, de la televisión. pasa en primer. buena jugada eso. Pero no le llegué con la cámara. ¿Eh? ¿No le llegaste con la cámara? también. Este, Estoy grabando todo, papá. Espérate. Este, ¿Qué ¿Eh? va? ¿Qué va con tu Yo, yo. Eh. Ah, carajo. Ese, ese bate. Ah. Tú estás ciego, eh. Ya esa paja que son tú no viste. ¿Y por qué tú estás grabando primero? Al piche, papá. Bueno, tú bajas la cámara para abajo. ¿De quién es la cámara, por favor? Ve, tú, ten, tú, ten, tienes que estar grabando. No, voy a no, no, vamos, no vamos, no vamos. ¿Dónde que vamos a excusa? Vamos. ¿Ven? No, vamos. Eh, lo grabaste, lo grabaste, lo grabaste. Ah, ah lo Solo piqueo. Eh, pues, ¿tú lo querías calamar para la matejada? Padre, no. vos. Por eso fue lo que me dijo que tú lo querías calamar para la No tu papá, mismo fue que para allá. tigre, esto, tú el cumpleaños. Te de cumpleaños el tigre. Ahí sí, ahí sí. Coño, pero sigue pasando. Sí, sigue tú.

Sam. Ahí está, ahí está, el profeto de los virajes. Ey, tú tienes que un minuto, güey. No, bueno, no, como bueno. ¿Eh? Eso no nada cualquiera. Y ella, cantaba vaina disparate. Esos virajes, los virajes grandes, Oye, oye, oye. Ampalla, tiene que cantar de una vez. Güey, ¿quién sabe allá aquí? Tiene que ver una pastilla rápida. La vaina es súper peligrosa. El aceite tiene aceite diferente. Tanto eso, bola. Sí, lo sabe, te lo uno. papá de eso siempre lo caigo, en el jipeta, tu papá se lo tiene. Siempre eso que caiga el ve. El líquido de freno no puede hacer falta un vehículo. bájala, bájala, viejo, bájala. Ignacio la, todo el tiempo le dicho a la gente, va y ayudarle la barra y póngale 25 libras. Eso no es nada. Con bola, cógela, cógela. Yo lo le tengo a poleas, Ignacio. Está bien, ¿cuánto tú le pones a la polea? Yo no le doy porque se lo come ya. Diablo, ven, se está diablo. Ay, pero un mango. ¿No lo hallaron? Diablo, es increíble, mano. Pero, para el, el grande. Pero esa está de aquel lado, manguito de aquel lado. Le trajo un manguito bonito. Tiene que estar frío, eh. No ve como yo lo tengo ahí. Tú ves que yo pasanse aquí. ¿Dónde está el muchacho que yo puse aquí a grabar? La cámara que se me ha ido hoy, me ha dejado como un clavo Sí. ¿Y el bateador ahí, pitch?

fábrica de paño, porque es que tú tienes, pues, tú tienes un solo paño ahí, ¿ves? Ahí, oye, oye, te está fallando, dice aquí. Sí, la palma que ustedes. Eso de lo extraño, eso que coge. ¿Cómo la cámara? ¿Eh? ¿Cómo la cámara? Como plaquito. ¿Cuándo viene? Bien, ¿Quién? No hay queche. Ahora que se sabe si hay queche. No fue la mascota, fuiste tú. bravo. López se comió su fly, loco. bravo. mío. Hamilton. Aquí tengamos a Hamilton que dejó pifiado un fly. Le dio un ban el fly en el aire. 24 millas, lo acaba de ponchar. Hamilton, la plancha. Hamilton, me encantó tu vaina, tu flash. Te volviste hombre. ¿Dónde seamos más fácil? juega normal, juega normal, juega normal. Adiós, Sao. tirarle piedra para allá, la más chiquito. ¡Ay! Venga acá, coño. Mamacita. Mm. Mango que está bueno. Lo acaba de ponchar. El profeto, el profeto. Eso es. Donde hombre. Vamos arriba, muchachos. Tenga, tenga, tenga su cama, que eso no sirve para ¿Cómo que se quita el uniforme? Ahí va, el caballo. <laughs> el hombre lo mira. Ven acá, prospecto, coge tú aquí, ¿qué? Coge tú aquí. ¿Eh? Ya vamos voy casi. No, tú temprano, venga. Dale pausa, dale pausa ahí abajo. Ahí, pues. ya está corriendo.